哈喽，大家好，今天欢迎你看《泰有绝招》，我是韩博威，他是刘明志。今天要告诉你的是， <clears throat> 网友很多问题就是怎么去做缠斗，因为缠斗不是特别容易，而且你不在现场，我很难教你。这说实话啊，然后呢，但一些基本的，如果你不想缠斗，想终止对方对你进行的缠斗，怎么做？如果你的对手不是波球，不是亚桑克莱，这个动作应该一般都能实现。然后看一下啊，首先我的我的中心被他控制了，然后卡死卡死卡死，往下拉，往下拉，看被被控制了，看见了吗？顶级上头。 嘣，我被 KO 了。一般是这样的，然后呢，一般他缠的话，他会放在我后面，往下。嘣，我被 KO。然后我要，我要在他把我拉下来之前，把他给摁到围绳上，怎么摁？而且保证他被我控制。来，快速的使劲，嘣，以。这是你的方法，看到了没？来，我们来，慢一点，慢一点，慢一点，慢一点。先来缠住不行？嘣，哎，我换一个方向，换一个方向，我离你近一点，离近一点，离近一点，看一下啊。来，拉着我，慢一点，慢一点。 来，冲这边！看我的手，我手推到他的下巴上去，往我的右手往左边蹭，看，然后左手，我不是被控制了，我手中在外面，推住我的右手往上推，把下巴推掀起来。好，好了，对手回盘，围围在这里，裁判会终止。我教过，我教过一些中国不错的运动员，可以在很多比赛能看他们用这个动作啊，而且有的人他本来也会这个动作，这个动作非常好用。来，我来缠他，他来把我推到。 我推到那边，吧，看一下啊。来，这就终止了。终止，了。也许我能顶一吸，但是又能怎么样呢？再再来一次，然后慢一点可以。看，两边都可以做，两边都可以做。然后他可以从这边上来手。再看，非常重要的是，这个动作呢，这个动作呢，不是不是往上，是往斜。 那手，不用手，往斜看正面，往斜。比如说，右我用左手先推，往斜，往上，这只手同时往上，这边方向一样，往斜侧往上。然后这是在你被中心控制。比如说，再来一个模拟真实一点，来缠我，缠走，缠走，缠动。然后我快不行了，攻，看，看，被终止了，看到了吧？被终止了。 这是很好的方法，往前跑，跑到那些人面前，把他的腰勒到围绳上，然后他会这样，裁判，八、s t o p t r e e f i n e 然后继续，这是很好的方法，自己试一下，希望你喜欢，谢谢。